assalomu alaykum hurmatli do'stlar sizlar bilan kamina mirzobek saloyev siz global uz youtube kanalini tomosha qilmoqdasiz aziz do'stlar o'tgan videoroliklarimiz orqali men sizlarga ko'pgina xonandalar haqida ma'lumotlar berib o'tgan edim bugun esa siz aziz muxlislarimizni talab va istaklaringizni inobatga olgan holatda mirjalol ne'matov haqida ma'lumotlar berib o'tmoqchiman qani bo'lmasam sizlarni qimmatli vaqtingizni olmagan holatda bugungi videoroligimizni boshlaymiz do'stlar mirjalol ne'matov 1994 yil 1 noyabr kuni navoiy viloyati navoiy shahrida tavallud topgan o'zbekiston davlat va san'at oliygohini musiqiy teatr aktyorligini 2017 yilda tamomlagan o'zbek shou biznesiga xit taronalarni muallifi jumladan yurakjam bir she'r yozdim taronalari unga mashhurlikni olib kelgan hozirgi kunda toshkent shahrida yashab ijodini davom ettirmoqda mirjalol ne'matov uylanmagan hozircha bo'ydoq aziz do'stlar mirjalol ne'matov haqida sizlarga bergan qisqagina ma'lumotim yo'q degan umiddaman agar sizlarga videoyimiz yoqqan bo'lsa bizni layk like, podpiskalar bilan qo'llab quvvatlab turasizlar